Jakoby do dálky. No. Jo, dobrý. Krása. Paráda. A zatoč. špičky a rytmus. Hop, sej, CZ, hop, sej, CZ, hop, sej, Ha <laughs> ha ha!